Des d'una llengua prohibida, la veritat que s'encomana, cregàvem a mama vida, només tu i jo ara. Tots aquells que viuen la mentida, jo que mai abandono, mai perdo la partida, deixaré que les paraules troben on ficar-se abans que s'obliden, abans que orígens Deixar passar les paraules, mai fugir de les batalles Encara que m'amoïnen de créixer, estimar Resistir i lluitar per tot el que és just Per tots els que han marxat Nosaltres caminem amb pas de gegant Nosaltres som el present d'un futur il·lusionant I avui a la vora una crisi que la brisa la en aquest temps d'esperança encantat ens veiem aviat encantat de conèixer